Halo, halo, halo. Masih di Free Play Phantom Studio. Phantom Studio. Oke, kali ini saya tidak akan mereview atau menjelaskan lagi tentang game ini, tentang Con Master ini dan langsung saja akan play di level 101. Baik, langsung kita klik 100 tambahkan 100 Oke, kita disambut dengan pasukan panah di situ. Kita tambah 125. Ya, ini obstacle-nya sangat menantang. Oke, kita tambahkan 25. Oke, selesai. langsung saja lewati oke tambah 40 tambah 100 ini disambut lagi dengan pasukan panah oke jadi ini obstacle-nya terbang ya melompat melompat nah, nah ini kita harus hati-hati dan kita ambil bonusnya kita tambahkan di 80 jumlah menjadi banyak dan melawan bos ya ini bosnya menggunakan tongkat sihir ya menggunakan tongkat sihir oke selesai bos takluk langsung lanjut ke level selanjutnya oke kita kalikan 4 kalikan 6 nah ini obstacle palu ya tambah 60 pisau obstacle pisau dan selesai Sebelum melanjutkan video, alangkah baiknya Anda mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten kami. Oke, okay, next kita mendapatkan 187 koin yaitu oke lanjut ke 50 ini obstacle palu ya oke kita tambah 10 terbang melompat dan tambahkan 40 kita kalahkan tower panah di situ ada tower tapi di atasnya ada yang memanah ya oke selesai next langsung ke level berikutnya Oh di sini ada kita mendapatkan hadiah terbaik coba kita pilih yang paling kanan Oke kita mendapatkan 20 diamond Oke kita klaim 20 diamond dan mendapatkan plus 228 koin Oke lanjut kita kalikan 6 kalikan 3 habis ya musuhnya tambahkan 10 oke kita melompat tambah 40 tambah 25 menghabiskan tower ini lagi dan kita ambil bonusnya kita tambahkan 40 untuk melawan bos Wah ini sangat banyak ya sangat banyak <clears throat> nah bosnya langsung takluk atau mati Oke lanjut ke level selanjutnya tambah 20 lah ini ada obstacle seperti labirin ya seperti labirin itu bisa mengurangi mengurangi jumlah kita dan sangat berbahaya. Oke, finish, selesai. kita mendapatkan 156 koin next langsung Oke, dan di sini ada labirin yang berwarna merah bisa mengurangi jumlah kita. Kita harus ber berhati-hati di situ. Tambahkan 10, tambahkan 80. Kita kalahkan tower panah menambah 50. Oke, dan selesai. Jadi seru ya permainan ini. Bisa Anda coba di rumah. Bagi yang penasaran, Anda yang belum mendownloadnya, silahkan download ada di video saya contohnya oke okay. next kita lanjut tambahkan 100 uh, ah, ini tambahkan 40 tambah 80 tambah 20 jadi ini menambahkan pasukan kita agar bisa melawan musuh kita tambah 50 oke okay. kita ambil bonusnya kita harus tepat untuk memilih tambahkan 40 yes oke okay. sampai di sini dulu see you next time and goodbye jangan lupa like comment and subscribe jika kalian suka channel yang seperti ini